Saluton. Mi pensas che citio estas la tago dudek. Mi comenza perdi la la calculon de la tago kai tio estas malbona signo fakte. Estis eh, infano kiu salutis min per fenestro. Eble vi scias che en estas multaj ...cortenoi... uh, eh, malanta o la fenestro e della domo e do vi povas rigardi ene della appartamento e della home credo fin fine mi sentas min vere nederlando anche o la vetera c'è la vetero e sta sterura uh, eh, ventas kai protio mi metis la la um, la shieldo eble in la vorton sas la shieldon contro la vento kai ja bone estas tio bonas tio do la vivo tranquile, sed ma rapide dauras tio i laboras mal multe sed laboras ja iom cio iom tristas, mi devas diri, sed ni ancora vivas, cae do, cio mi raitas plendi? Absolute ne! Do, mine plendos. Cion vi povas fari, cion vi povas fari nenion? He, eh. ni vidu. Do, mi lasas vin la medito, inter alie mi estas promenanta sub la pluvo alla parco, char mi besonas kung fui, iomete por repreni la de mia corpo post iom da horoi de zoom convenoi pro lo miai universitata e engagioi divers nivelai do memoru la coanon se vi povas fari nenion kiun vi povas fari Saluton kai bonvenon a nia nova Zamenhof medito. Hodiau mi volas legi kai mediti cun vi sur kai kai vorto ed Zamenhof kiwi aperis sur la revuo Linguo Internazia iom da tempo antau la unua congresso en Bologna Cemaro. Ciar temas pri la declarazio, pri la essenzo dell'esperantismo, kiu ancorau ne estis fin pretigita. Mi legos ie pagio ducentri Se ciui esperantistoi estas suffice eloquentai por rebati ciuin diritain atacoin, cae se ili ec rebatas, oni ne credas al ili char ili ne povas presenti suffice credinda in pruvoin. Tiel mi pensas che estus utile se ni usos la congresson en Boulogne-sur-Mer por elabori ian officialan declaration pri la essenzo dell'esperantismo. Porché tiu declaratio subscribita de la representantoi dell'esperantismo el ciui landoi de la mondo povu servi kiel plei bona rebatilo, cae fermu la buscion al niai contra uloi cae calumniantoi. Do, vidu, carai, la tubero en la fero ci vespere estas che la fama declarazio unue devus utili kiel shildo por protecti esperanton, kiel movadon contrau la attacco e della extera mondo en tiu tempo do ancora o dum la tiel nomata bella poco no la mi ni devas attenti al tio char mult foie oni ni diru al vocas la declaranz declaracion por svage defendi politican neutralezon de esperantismo. Do, estas grave meti ciun texton en la justan historian perspectivon, por gin bone compreni, cae ne crom interpreti gin, mi pensas, cae tiu a parte validas por tiu fama declaratio. Ancau estas tre interesse che la problemo estis tiam che en existis suffice da pruvoi por defendi esperanton. Esperanton estis iam iomete viva li vivanta lingvo, sed ne tiom ni diru disvolviginta por convinci la plei multon de la homoi. Facte ancora nun, multae homoi ne convincigas che gi estas vera lingvo. do, tio ancora estas problemo. Sed, mi anca volas mediti cum vi pri la opportuno fari declaration por strategio quo havas senson en definita historia momento sed gi povas ancao ni diru plu vivi sian propran viv historion sen depende de la originala kai origina volo de la subscribentoi. Bone, mi core dankas pro vi atento, mi esperas che vi passis bonan tagon, felician tagon, kai ni revidas nin morgau. Kai do, restas nur por diri antauen sen fine